मानो तो भगवान है ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त इसी तरह अगर मानो तो सोना है और ना मानो तो सिर्फ एक धातु जी हाँ दोस्तों सोने की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है लोगों की मान्यता के ऊपर है वो जितना ज़्यादा सोने को मानेंगे उतनी ज़्यादा सोने की वैल्यू होगी और दूसरी तरह से जो सोने की जो प्राइज़ है मैं वैल्यू की नहीं अब प्राइज़ की बात कर रहा हूँ जो सोने की प्राइज़ है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहती है ये आप सबको पता होगा लाइक जितनी ज़्यादा डिमांड सोने की बढ़ेगी उस हिसाब से सोने की सप्लाई नहीं बढ़ पाती इस वजह से सोने की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती भी रहती है हालांकि हमारे पास हमारी ज़मीन के अंदर इतना सोना है कि अगर वो सारा सोना हम ज़मीन से निकाल कर ज़मीन के ऊपर ले आए तो हम उसको उससे ज़मीन को इतना मोटी लेयर से ढक सकते हैं कि वो लेयर हमारे घुटनों तक आएगी लेकिन फिर भी हम उस सोने को एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास आज तक की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उस सारे सोने को एक्सट्रैक्ट कर सकें ज़मीन से जिस वजह से सोने की सप्लाई तो लिमिटेड रहती है लेकिन उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती रहती है और हम इंडियंस को तो कुछ अच्छा खासा काफ़ी खासा लगा हुआ है सोने से हमारा आज सोना एक ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुका है हम इंडियन लोग त्योहारों पर सोना खरीदते हैं हम इंडियन लोग शादियों में सोना देते हैं हम इंडियन लोगों को अगर निवेश करना होता है तो भी हम सोने की तरफ ही रुख करते हैं इसलिए सोना हमारे लाइफ में तो काफ़ी महत्वपूर्ण वैल्यू रखे हुए हैं और अगर सोने को सिर्फ निवेश के हिसाब से ही देखा जाए तो भी सोना यहाँ पर एक काफ़ी स्टेबल एसेट क्लास हमको दिखाई देता है क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से सोने ने एक काफ़ी स्टेबल रिटर्न उसके इन्वेस्टर्स को कमा कर भी दिया है इवन जब जब पूरी दुनिया की इकोनमी ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया है तब भी सोने ने एक स्टेबल रिटर्न या फिर कम गिरने की अपना प्रमाण दिया है और इवन जब जब इकोनॉमी कुछ क्राइसिस फेस करते हैं उस टाइम में तो उल्टा सोने के भाव बढ़ ही जाते हैं घटने की बजाय तो ऐसा क्यों होता है यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे और हम भारतीय लोगों को तो बचपन से ही सिखाया गया है बचपन से ही कहीं ना कहीं बताया गया है कि निवेश तो दो ही जगह अच्छा है एक सोने के अंदर दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी ना खरीद पाओ तो सोना खरीद के रख लो और नहीं तो प्रॉपर्टी खरीद के रख लो क्योंकि इनका जो प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही रहता है और अगर इस चीज़ की हम बात करें सोने के केस में तो सोने के केस में ये काफ़ी ज़्यादा सही भी है लेकिन प्रॉपर्टी के केस में मैं ये नहीं मानता कि प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ता ही है क्योंकि प्रॉपर्टी का जो रेट होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है और जब भी कोई भी इकोनॉमी एक क्रंच फेस करती है उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला सेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है और इवन अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे वो ना हो तो भी उस प्रॉपर्टी में अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलती है उस प्रॉपर्टी का रेट इतने सालों तक गिर सकता है जितना आपने सोची ना होगी okay let us skip it क्योंकि I don't think I am the right person to talking about the property investment और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ के मैं ऊपर वीडियो बनाऊं जो मैं खुद नहीं कर रहा हूं बेसिकली मैं बनाऊंगा प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो लेकिन वो तब बनाऊंगा जब मैं खुद प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा जब मुझको खुद एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए प्रॉपर्टी लेते टाइम में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी लेते टाइम में तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी के लिए हम सोने के बारे में बात करते हैं और सोने के और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बीच में हमने जो देखा था कि किस तरीके का डिफरेंस है जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है चाहे फिर वो किसी एक कंट्री के अंदर हो चाहे फिर वो वर्ल्ड वाइड हो तो ऐसे में उस जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उसकी जो प्राइस है वो इतने सालों तक कम रह सकते हैं इतने सालों तक कम रह सकते हैं कि आपकी अगली आने वाली पुश्ते भी उस कम प्राइस के ऊपर ही उस प्रॉपर्टी को देखें लेकिन एट द सेम टाइम जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उस टाइम में गोल्ड के प्राइजेस बढ़ जाते हैं उल्टा घटने के बजाय ऐसा क्यों क्योंकि दोस्तों गोल्ड को सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं इवन वर्ल्ड वाइड एक स्टेबल एसेट क्लास माना जाता है जब इक्विटी बुरा परफॉर्म करती है जब प्रॉपर्टी बुरा परफॉर्म करती है इन सभी इन्वेस्टर्स को अपने लॉसेस को बुक करके अपने पैसे को यहाँ से निकालना पड़ता है तो उनको अपने पैसे को लेकर तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना क्योंकि इतने टाइम तक अगर वो बुरा परफॉर्म कर रही है तो उनको अब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए तो सब चाहते हैं यार कि हाँ मुझे मुझे सौ परसेंट रिटर्न नहीं चाहिए मैं तो पाँच परसेंट में भी काम चला लूँगा तो मुझे एक अच्छी सी जगह कोई इन्वेस्ट कर दो अब मैं क्योंकि पहले ही लॉस फेस कर चुका हूँ तो ऐसे में स्टेबल चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो जो पैसा था जो भी वो इन्वेस्टर्स अभी तक इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे थे वो जो भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपने पैसे को शिफ्ट करते हैं गोल्ड की तरफ कहीं ना कहीं इवन डेट्स में भी जाता है वो पैसा लेकिन गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है क्योंकि अगर इक्विटी बुरा परफॉर्म कर रही है तो यानी कंपनी की हालत खस्ता है और अगर कंपनी की हालत खस्ता है तो बॉन्ड्स भी फेल होंगे तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं इसलिए वो क्या करते हैं अपना कुछ पैसा गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और जब गोल्ड के अंदर पैसा आता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है इसलिए हमने काफ़ी बार देखा है कि जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है और वैसे भी गोल्ड ज्वेलरी में हो या मेडल में है अच्छा तो दोनों ही जगह लगता है तो दोस्तों इस बात का सार ये हुआ कि हमको एक स्टेबल जगह भी इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिकली सात से आठ परसेंट आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा गोल्ड के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट होना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि एक तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर से किसी भी रिसेशन के अंदर में फाइट करने की क्षमता आपको देगा और इवन जब इक्विटी बुरा परफॉर्म कर रही होगी या कोई और एसेट क्लास बुरा परफॉर्म कर रही होगी उस टाइम गोल्ड एक अच्छा परफॉर्म करने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखे हुए है और जब उसका एंड आ रहा होगा रिसेशन का तो अब आप सोचोगे कि यार चलो अब इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए लेकिन उस टाइम आप पैसा कहाँ से जुगाड़ोगे तो उस टाइम आप अपने गोल्ड को बेच सकते हो और वो पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हो और उससे भी हायर रिटर्न जनरेट कर सकते हो तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गोल्ड में भी आपका एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट हो अच्छा खासा नहीं सात से आठ percent is more than enough तो दोस्तों अब जानते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के चार तरीके और जानने वाले हैं कि कौन सा तरीका है सबसे बेस्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से वो चार तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो उसमें से सबसे पहला तरीका आ जाता है फिज़िकल गोल्ड जी हाँ आप फिज़िकली जाकर सुनार की दुकान से गोल्ड खरीद सकते हैं सुनार से एक ज्वेलर से गोल्ड का बिस्किट ले सकते हैं गोल्ड कोइन ले सकते हैं और इवन खाली जो गोल्ड जो एक्सट्रैक्ट होता है ना वो 24 कैरेट वाला वो भी खरीद सकते हैं लेकिन जब भी दोस्तों आप फिजिकल गोल्ड के अंदर में इन्वेस्ट करते हो तब आपको सात से आठ परसेंट के मेकिंग चार्जेस उस गोल्ड के ऊपर देने पड़ते हैं और अगर आप किसी अच्छे ब्रांड से खरीद रहे हो तो आपको 20 से 25 परसेंट के मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं और इन चीज़ों के ऊपर गोल्ड की प्राइस के ऊपर प्लस मेकिंग चार्जेस के ऊपर आपको तीन परसेंट की जी भी पे करनी पड़ती है तो यहाँ पर आपका ये फालतू का खर्चा बन जाता है अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो और दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 24 कैरेट गोल्ड बताकर तो 22 कैरेट गोल्ड बेचा जाता है 22 कैरेट गोल्ड बताकर 20 कैरेट गोल्ड बेचा जाता है और आप ये जब तक चेक नहीं कर सकते जब तक आप खुद से चेक ना कराए कि हाँ ये गोल्ड कितना परसेंट प्योर है तो प्योरिटी का एक इशू आ जाता है अगर हाँ आपका जान पहचान वाला आप आपका काफ़ी साल पुराना रिलेशन है उस सुनार से तो शायद आपके साथ ऐसा ना हो और कुछ सुनार हो सकता है एथिकल काम करते हो तो भी ऐसा ना हो लेकिन कुछ ज्वेलर्स ऐसा बुरा काम भी करते हैं तो एट द सेम टाइम हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं तो इसके भी हैं कुछ प्रोज भी है लाइक मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप चाहो तो उसको बेचो चाहो तो आप उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करा लो इट्स ऑल ऑन यू लेकिन अगर आप उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कराते हो तो अगेन आपको उस पर मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं दोस्तों इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे सामने अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डिजिटल गोल्ड का काफ़ी सारे ई वॉलेट्स आजकल ये ऑफर कर रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकर्स भी आजकल आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो उनकी एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली वो आपके बिहाफ पर गोल्ड खरीदते हैं और एक कंपनी है सेफ गोल्ड एक कंपनी है एम उसके पास में वो जमा करा देते हैं इसमें आपको कोई भी सात आठ परसेंट के मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते लेकिन तीन परसेंट का जी आपको यहाँ भी देना पड़ता है और आपने अगर मुझे नहीं पता नोटिस किया है या नहीं किया है लेकिन आप जिस टाइम गोल्ड को इन ऐप से ख़रीदते हो तो इसमें हल्का सा डिफरेंस आता है एक्चुअल प्राइस में और बाइंग प्राइस में और जिस टाइम बेचते हो तो एक्चुअल प्राइस में और बाइंग प्राइस में फिर डिफरेंस आता है इसको स्प्रेड बोला जाता है जिसमें आपके स्टोरेज के खर्चे आपके गोल्ड के इंश्योरेंस के खर्चे आपके डिपोजिटरी के पास जमा कराने के खर्चे ये सारे खर्चे उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं और उसी के बाद आपको एक्चुअल में वो गोल्ड बाय या सेल होता है तो इसी के अलावा देखा जाए तो दोस्तों इसमें सेफ्टी कितनी है और प्योरिटी कितनी तो दोस्तों आप प्योरिटी की तो चिंता छोड़ ही दो क्योंकि अगर वो आपको गोल्ड सेल कर रहे हैं आज तो वो फ्यूचर में जाकर आपसे गोल्ड खरीदने भी वाले हैं और अगर आपको उन्होंने 24 कैरेट गोल्ड के भाव पे कुछ सेल किया है तो वो आपको 24 कैरेट गोल्ड के भाव पे ही वो ख़रीदना भी उनको पड़ेगा तो इसलिए प्योरिटी की तो चिंता छोड़ ही दो क्योंकि अगर आपको 24 कैरेट बेचा है तो आपको 24 कैरेट मिल जाएगा और सेफ्टी की बात करें तो देखिए इनको वो खुद तो खरीद कर नहीं रखते ये बेसिकली एक वेल well इस्टेब्लिश uh, एक अच्छी खासी रेप्यूटेड कंपनी के पास है में इस गोल्ड को जमा करते हैं जो कि कंपनी का नाम है सेफ गोल्ड जिस कंपनी का नाम है एम एम टी सी एक और कंपनी है नाम में उसका भूल गया लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये कोई भी कंपनी रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से भले ही इनमें M M T C government company है लेकिन इनको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी लाइक सेबी या कोई भी रेगुलेटरी जैसे आर बी आई सेबी इन जैसी कोई रेगुलेटरी इनको रेगुलेट नहीं करती जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए लेकिन रेगुलेट नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि यह कुछ गलत काम कर रही है लेकिन लेकिन कभी खतरा बोल कर तो नहीं आएगा ना लेकिन रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस सेक्टर में और आनी भी चाहिए और अगर आपने मन बना लिया है इन्वेस्टमेंट करने का गोल्ड के अंदर में डिजिटल गोल्ड के अंदर में तो ये आप ये ज़रूर देख लीजिएगा क्या वो डिलीवरी करते हैं उस डिजिटल गोल्ड की क्योंकि अगर वो डिलीवरी करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ताकि आप इससे क्या कर सकते हैं आप एस में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मतलब आपको आगे कहीं पे किसी शादी में देने के लिए गोल्ड चाहिए किसी को शादी में लाइक चढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में तो उसमें आपको गोल्ड चाहिए तो आप एस में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड को ख़रीद सकते हैं और उस टाइम तक आपका एक बंच ऑफ गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा तो आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं उसके बाद चाहे आप उसकी आ, कुछ ज्वेलरीज बनवाए चाहे आप उसका कुछ और काम करें मतलब ज्वेलरीज ही बनेगी बिस्किट बनेंगे या फिर आप मतलब आपको देखना भी अपने पास रखे कि हाँ मेरे पास गोल्ड है तो आप उसकी डिलीवरी मंगा सकते हैं इसी के बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ e का यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का बेसिकली दोनों ही एक तरीके के गोल्ड के म्यूचुअल फंड है लेकिन म्यूचुअल फंड आप किसी म्यूचुअल फंड की ऐप से आराम से खरीद लोगे लेकिन ईटीएफ e यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको सिर्फ मिलेगा स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप हमेशा आप हमेशा एक ब्रोकर के थ्रू ही खरीद पाएंगे जिसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना कंपलसरी है और अगर आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और अगर आपको ई e खरीदने हो या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदने हो तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अपस्टॉक्स को अपस्टॉक्स एक काफ़ी अच्छी ऐप है जो आपको ये तीनों ही फैसिलिटी ऑफर कर देती है इसके अलावा आईपीओ में आपको बिडिंग करनी है तो आपको उसकी भी फैसिलिटी अपस्टॉक्स ऑफर कर देती है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप ज़रूर से अपस्टॉक्स की ऐप को भी चेकआउट कर लीजिएगा अभी तो फ्री में अकाउंट खुल रहे हैं और अगर आप अकाउंट खुला लो तो मेरे को व्हाट्सएप पर नीचे जो नंबर दिया है ना डिस्क्रिप्शन में उस पर अपनी डिटेल्स को भेज दीजिएगा तो मैं आपको कुछ गिफ्ट अरेंज करूँगा तो देखा जाए तो दोस्तों आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर में एस कर सकते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको इसमें कोई भी तीन परसेंट का जीएसटी नहीं देना होता लेकिन आपको एक्सपेंस रेशो लगता है जो भी उस गोल्ड के म्यूचुअल फंड को या ईटीएफ e को मैनेज करने के लिए कंपनी ले सकती है जो कि एक परसेंट मुश्किल से होगा मुश्किल से एक परसेंट होगा zero point one percent zero point two percent इस तरह का होता है लेकिन लेकिन अगर आप within the one year of buying आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हो तो आपको ऐसे में दो से तीन परसेंट का एक से दो परसेंट का एग्जिट लोड भी लग सकता है तो इसीलिए आपको ये ज़रूरी होता है कि आप मेक श्योर sure करो कि आप एक साल बाद ही इसको बेचो ताकि आप कम से कम इस चीज़ से तो बच जाओ जो ये एग्जिट लोड फालतू का लगने वाला है टैक्सेशन देखा जाए तो टैक्सेशन सारी म्यूचुअल फंड्स की तरह से ही होती है इसके ऊपर भी बेसिकली अगर आप तीन साल के अंदर अंदर अपने गोल्ड को बेच देते हो अपने गोल्ड के म्यूचुअल फंड को बेच देते हो तो आपके ऊपर एस मतलब लगता है जो कि आपकी मतलब short term capital gain tax लगता है जो कि आपकी करंट इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है लेकिन अगर आप तीन साल बाद बेचते हो तो आपके पास एल यानी long term capital gains tax लगता है जो कि 20 परसेंट का टैक्स लगता है प्लस 4 परसेंट का सेस आपको इसके ऊपर देना पड़ता है और बात करें डिलीवरी की अगर आपके पास एक किलो से ज़्यादा सोने के गोल्ड के ई e हैं तो आप डिलीवरी ले सकते हो लेकिन अगर आपके पास में गोल्ड के म्यूचुअल फंड है चाहे फिर आपके पास पाँच किलो सोना है दस किलो सोना है तो भी आप डिलीवरी नहीं ले सकते आपको वो बेचने ही होंगे इसके बाद मेरा फेवरेट तरीका आ जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो कि है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली दोस्तों ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड एक तरीके का एक पेपर होता है जिसको आरबीआई इशू करते हैं साल में पाँच से छः बार ये इशू किया जाता है लगभग हर दूसरे महीने या हर महीने इसका इशू आ जाता है आप इसमें इशू में अपनी बिड लगा सकते हो और आपको जो है जो भी उस टाइम पे गोल्ड प्राइस चल रहा होगा ना उस प्राइस पर आपको गोल्ड अलॉट कर दिया जाता है इवन अगर आप ऑनलाइन इसके लिए बिड लगाते हो तो आपको उस प्राइस से पचास रुपये का डिस्काउंट मिलता है गोल्ड के ऊपर और इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना होता है किसी भी तरीके का कोई एस पे नहीं करना होता है और इसकी अगर सेफ्टी की बात करें तो आर इसको इशू करता है काफ़ी ज़्यादा सेफ इसलिए ये हो भी जाता है इसी के अलावा अगर हम कैपिटल गेंस टैक्स की भी बात करें तो इसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है कोई भी इनकम टैक्स आपको इसके ऊपर नहीं देना होता है लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ फ्लॉज आ जाते हैं जो कि है आप कम से कम आपको इसके लिए एक ग्राम सोना खरीदना होता है यानी एक ग्राम का गोल्ड बॉन्ड जरूर लेना होता है अगर आपको बिड लगानी है एस जी बी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर में इसके अलावा अगर बात करें तो आपको इसकी कोई डिलीवरी नहीं मिल पाती है अगर आपके पास कितना भी सोना हो लेकिन आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको ये रिडेम्पशन ही कराना होगा इसका जब भी गवर्नमेंट इसका रिडम्पशन अनाउंस करेगी बेसिकली आठ साल बाद इसका रिडम्पशन आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से और नहीं चाहे तो आप 11 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो कि हाँ मेरे को और रखना है इस बॉन्ड को तो आप 11 साल तक इसको रख सकते हैं एक्सटेंड करा करके और अगर आप अर्ली रिडम्पशन लेना चाहे तो आप पाँच साल के अंदर खरीदने के पाँच साल के बाद में गवर्नमेंट ऑफर करेगी कि हाँ अगर बेचना चाहता है तो बेच दे तो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो पाँच साल के बाद भी और आप इसके अंदर अप्लाई किस तरह से कर सकते हो तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली बहुत आसान है आप नियरेस्ट अपने बैंक की ब्रांच में जा सकते हो बैंक की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो आप अपने ब्रोकर के पास जा सकते हो और वहाँ से आप अपना एक फॉर्म भर करके सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का जमा करा सकते हो और उसके बाद में हाँ अगर आप जिस टाइम अपना फॉर्म भर रहे हैं ना सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का उसमें अपनी डी पी यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वाली आई डी जरूर मेंशन कर दीजिएगा इससे क्या होगा कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो गोल्ड बॉन्ड रिफ्लेक्ट होने लगेगा जिससे कि आप अभी तो पाँच साल का लोकिन है कि हाँ पाँच साल से पहले आप गोल्ड को बेच ही नहीं सकते लेकिन अगर आपको कभी कोई पैसे की दिक्कत आ जाए कोई तंगी आ जाए तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आपका गोल्ड बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना तो आप उसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उस गोल्ड बॉन्ड को सेल कर सकते हो जिससे कि आपका ही फ़ायदा होगा पाँच साल से पहले भी उस गोल्ड को सेल कर पाएंगे तो इसलिए ज़रूरी होता है आप डी पी अपनी ज़रूर मैंशन कर दीजिएगा अपने जब भी आप अपने गोल्ड बॉन्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जैसे कि हमने बात की डिलीवरी की तो आपको इसके अंदर कोई डिलीवरी नहीं मिलती है और डिलीवरी आप इसलिए भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके पीछे कोई गोल्ड होता ही नहीं सच में कोई गोल्ड नहीं होता इसके वो सिर्फ गवर्नमेंट आपको एक टुकड़ा देती है कि हाँ ये कागज़ का टुकड़ा है ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है ये लो भाई मैं तेरे पास ये दे देता हूँ अब तुम इससे मज़ा करो और मेरे पास कोई सोना वोना नहीं है अगर चाहिए होगा तो मेरे से नहीं मांगना लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कर दूंगा कि आज जिस प्राइस में सोना चल रहा है उस प्राइस में आज तू मेरे से ये कागज़ ले ले और जिस प्राइस में आज से आठ साल बाद सोना चलेगा या आज से ग्यारह साल बाद सोना चलेगा या आज से पाँच साल बाद सोना चलेगा उस प्राइस में मैं तेरे से वो ख़रीद लूँगा और तेरे को उसकी इनकम के ऊपर कभी भी कोई टैक्स नहीं देना होगा चाहे पाँच साल बाद बेच चाहे आठ साल बाद बेच चाहे ग्यारह साल बाद बेच और इसके अंदर एक सबसे तगड़ा तो बेनिफिट मिलता है वो तो मैं भूल ही गया बताना जी हाँ सोने के ऊपर इसमें सुहागा भी मिलता है वो क्या वो होता है 2.5 परसेंट का इंटरेस्ट बेसिकली आप सोना खरीद रहे हो जो सोने की वैल्यू बढ़ेगी आपको उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा लेकिन आपको ऊपर से 2.5 परसेंट का इंटरेस्ट एक सिंपल इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई जो भी जो कि आपका उस अमाउंट के ऊपर पे किया जाता है जिस अमाउंट के लिए आपने गोल्ड के लिए बिड किया था तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ मेरे को लगती है भाई सोना खरीद रहे हैं ऊपर से 2.5 परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है कितनी सही चीज़ है साल में दो बार मिलता है 1.25 1.25 करके तो मज़ा करो यार और इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही भी लगता है ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर ही इन्वेस्ट करना और अगर आपके मतलब गोल्स हो सकता है अलग अलग हो आप एक साथ में एक ग्राम सोना ना खरीद सके तो आप इसलिए चाहे तो गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो आपको सोना इकट्ठा करना हो किसी की शादी में तो आप डिजिटल गोल्ड में इकट्ठा कर सकते हो या आपको तो भाई ज्वेलरीज ही चाहिए अब गोल्ड सॉवरन गोल्ड बॉन्ड तो नहीं दे सकते ना वाइफ को या मम्मी को खुश करने के लिए तो आपको ज़रूर ही हो जाता है फिज़िकल गोल्ड में ज्वेलरीज बनवाना तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है आपका जो भी आपको करना है सोने से आप उस तरीके से ख़रीदोगे लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से गोल्ड ख़रीदना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई होगी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी ये गलती बिल्कुल मत करना इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना तो अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं तब तक के लिए बाय